周深的歌唱实力，相信大家都很认同，他可以驾驭不同类型的歌曲。今天我们来分享周深最新的消息吧。周深被官宣将加入北京卫视的一档新综艺《最美中轴线》，毛不易、周深、大张伟这三位虽是歌手，但与此同时也是段子手，除了唱歌的时候，几乎可以说是无时无刻不在爆梗。 最美中轴线是北京卫视的一档全新综艺节目，暂定将于六月份录制。该节目中每期会有三位音乐人和一位音乐参事组成中轴拾音团，每期嘉宾们都会在一个遗产点进行现实采风和现实音乐创作。节目中每三期会更换一次中轴拾音团，前九期创作的代表遗产点的音乐也将收录到中轴大典中。 最后一期还会将所有的音乐作品在钟鼓楼文化广场举办的盛典上进行演出展示。这档节目相比于传统的音乐节目来说，意义还是比较深远的。而且它主打的是原创和国风，这两点暂时还未有综艺节目将它们融合在一起过。相信节目中一定会有很多不一样的火花产生。另外， 周深还被曝将加入江苏卫视的一档原创综艺《中国原创季》，但是被人质疑他有资格加入这档《中国原创季》吗？这就来给你一个结论：中国的综艺节目只要有流量，就有资格加入节目组，不论你是当导师或是当飞行嘉宾，只要有流量，就一定有人看。这里就不多说了吧，再来。 再带来一则关于周深比较可爱的消息。有关注娱乐圈的网友都知道，像一些知名度比较高的明星，外出被认出的话，一定会被粉丝拥簇，一般都是要合照或者签名。如果粉丝们能得到爱豆的签名或者合照，也能跟朋友炫耀好一阵了。不过，并不是每个明星都能配合粉丝合照或者签名，像一些明星比较忙的话。 那也会拒绝，不过作为真爱粉的话，自然不会去挑理。说起歌手周深，相信大家都不会陌生，在圈内也有很高的知名度。他的高音非常厉害，相信不少网友的歌单里都有他的歌曲吧。近日就有网友爬出了周深比较有趣的事情：当时周深举办一场演唱会，粉丝们还没有进场的时候。 周深就装扮成小黄人，在门口迎接粉丝，给粉丝发糖果，并直言可以配合大家合影。当时众多粉丝都没想到是周深，为了能提早进入场内，所以很多粉丝都没有选择合影。而在演唱会开始之后，周深直接在现场播放了这段视频，才向大家透露了门口的小黄人是周深装扮的。 而一些没有合照的粉丝也都后悔不已，而周深还打趣的说：“活该。”不得不说，周深未免太会玩了吧？毕竟能在自己的演唱会上装扮成门口迎宾人员的，估计也只有周深这么做吧。周深虽然是歌手，但还是非常幽默的，也频频被邀请参加综艺节目。其实，没有要到和小黄人合照，也不需要太过可惜。 你喜欢周深吗？大家好，我是周深，很开心能够来这里给大家唱歌，然后下面给大家唱第二首歌，我是你的谁，希望大家依然能喜欢，谢谢。 那的美，人沉醉不我想要追，追到失去的罪，无法抗拒，终将被摧毁。自尊又作祟，自责又自虐，分不清爱。 샤 我是你的谁？我是你的谁？ 送给周深，谢谢周深给大家带来这么动听的歌曲。我们也希望越来越多这样优质的歌曲跟优质的影视剧，可以通过腾讯的视频被更多人看到跟听到。是的，接下来继续来开启下一份荣誉，让我们有请。